Ons het die vorige keer bietjie gepraat oor hoe belangrik dit is om seker te wees hier op aarde reeds seker te wees dat jy hemel toe gaan. Ons het gesien dat dit belangrik is dat ons getuies vir die Here moet wees. En as ons nie seker is nie, gaan ons nie getuig vir hom nie. Dis ons doel hier op aarde. Daarom hoe belangrik dit is dat 1 Johannes 5 vers 13 vir ons sê ons moet seker wees 2 Korinte 13 vers 5 wat sê maak die saak uit, maak nou seker sodat jy vrede in jou hart kan hê en 'n getuienis na buite kan hê. Die vraag is net wanneer moet 'n mens dit nou doen? Gouer, hoe beter. Want ons kan nie hieroor uitstel nie. Ons weet nie of ons môre nog leef nie. Jakobus skryf en sê Julle wat sê môre gaan julle dit doen en môre sal ons dat doen en ons gaan nog dit koop en ons gaan nog soontoe gaan. Hy sê julle weet nie of julle môre lewe nie. In elk geval is daar 'n baie belangrike waarheid waaroor ek graag by hierdie geleentheid wil praat wat ons baie baie maklik vergeet en dit is die wederkoms. Jesus het verduidelik op verskeie kere en plekke dat hy hiervandaan hemel toe gaan vertrek en nie vir altyd op aarde gaan wees nie en dat hy vir ons gaan plek voorberei. Ons lees byvoorbeeld dat hy in Johannes 14 vers 3 sê ek gaan weggaan en julle sien my nou maar dan sien julle my nie meer nie want ek gaan vertrek ek gaan na my Vader. Maar moenie bekommer wees nie want ek kom terug en ek kom om julle te kom haal. Ek gaan om vir julle woonplek te berei. Ek gaan vir julle ewige wonings in die hemel berei. Voorberei, gereed maak. Ek gaan julle woonplek regkry in die hemel, want dit is waar ons vir ewig gaan wees. Hy sê en dan kom hy weer om ons te kom haal na hom toe. So moenie hartseer wees, sê Jesus vir sy disippels. Ek gaan weg, maar onthou die boodskap. Ek gaan weer terugkom. Ons lees in in in die Bybel spesifiek waar die engele 'n boodskap bring. In Handelinge 1 vers 11 lees ons dat daar staan skielik by Jesus se hemelvaart twee hemelwesens, twee engele wat sê moenie hartseer wees nie. En wat kyk julle so op na die hemel, na Jesus wat hier weggevaar het en wat nie nou meer hier by julle is nie, wat in hierdie nuwe dimensie weg weg beweeg het. Soos wat hy gegaan het net so sal hy weer terugkom. Dis 'n belofte wat die engele uit die hemel vir ons kom gee. En ons moenie vergeet dat ons tydelik op aarde is en dat daar 'n hemel is wat kom en dat sy koms naby is en dat ons gereed moet wees vir sy wederkoms. So my vraag in hierdie oomblik vir jou is, is jy seker dat alles reg is? Dat jy gereed is vir sy wederkoms? Weet jy dat Jesus weer gaan kom? Weet jy dat elkeen van ons voor die regterstoel van Christus sal verskyn? Weet jy dat daar 'n breë poort en 'n smal poort is? Dat daar aan die einde van ons aardse lewenspad 'n ander bestemming, 'n ewige bestemming of in die hemel of in die hel is? Al die profesieë in die Ou Testament en in die Nuwe Testament en dis die <laughs> boodskap van die Bybel, die profetiese woorde sê Hy gaan weer terugkom. Jesus se terugkoms is op hande. Wees gereed want hy kom weer. Al die ander profesieë in die Bybel is presies so vervul soos wat dit gedoen is. So dit gebeur, soos wat gesê is, so dit gebeur. Daar's een belofte wat nog uitstaande is en dit is dat Jesus sê ek kom terug ek gaan weg en ek gaan na my Vader en ek gaan in die hemel plek vir julle gereed maak, maar ek kom terug om by julle te wees en vir altyd by julle te woon. So die groot vraag is wanneer gaan dit nou wees? En nou deur die tye is daar al baie berekeninge gemaak en mense wat van die profeseë in die Bybel van Daniël en ander plekke mooi gaan probeer verstaan het en probeer uitwerk het saam met van die feeste en saam met groot geleenthede en saam met hemelverskynsels in die planete wêreld. In al hierdie maniere het mense probeer fyn bereken om te sê dit is wanneer Jesus gaan kom. Nou kom ons is duidelik oor een ding. Ons weet nie een van die dag en die datum nie. Maar dat die koms naby is is inderdaad so. Ons weet 1000 jaar is vir Jesus het hy gesê By hom en by God is dit 'n oomblik. Dis 'n een dag is vir hom soos 'n 1000 jaar. 'n 1000 jaar soos 'n dag. Nou, dit wil eintlik vir ons maar net sê dat God se berekeninge is anders te. Hy het die groot klok van die heelal van die skepping bepaal die spoed van die aarde, die magnetiese veld van die aarde, die bane van die sterre en die planete en die, om die son en hy het alles in sy hand in die groot kosmos en daar kom 'n dag dat dit alles na 'n groot wekker se afgaan heenwys die wederkoms as die engele saam met Jesus op die wolke weer kom om sy kinders te kom haal. Die vraag is, is ons gereed daarvoor? Wanneer gaan dit wees? Ons weet nie presies nie. Maar ons weet dat daar in die Bybel baie hieroor geskrywe is en dat Jesus spesifiek baie hieroor gepraat het. Ek wil vir ons saam lees uit Matteus 24. Gaan lees gerus daai hele gedeelte, want daai hele deel praat spesifiek oor die wederkoms. En dis Jesus wat dit verduidelik. Hier met sy eerste koms verduidelik hy presies klomp inligting gee hy deur oor sy wederkoms. En miskien is dit weer tyd dat ons in ons dag weer van die wederkoms kennis neem. Ek gaan vir ons lees hier van vers 3 af. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur?" En wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees? Daar kom 'n einde van hierdie wêreld. En Jesus antwoord hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op moenie verskrik word nie, dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander en daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. En al hierdie dinge is geboortepyne die begin van die nuwe tyd. Die mens, die mense sal julle oorlewer om mishandel te word. En hulle sal julle doodmaak vir die gelowiges gesê: Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. In hierdie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word sodat al die nasies die getuienis kan hoor en eers dan sal die einde kom. Hierdie is 'n aangrypende gedeelte wat vir ons baie dinge sê oor daar tekens is wat vir ons herinner elke dag aan sy terugkom. Ons moet bewus wees daarvan. Die Here herinner ons elke dag deur dinge rondom ons dat hierdie aarde tydelik is en dat ons moet gereed maak vir die ewigheid. Dat ons eintlik moet leef vir die ewigheid en nie net vir hierdie tydelike wêreld nie. Dis wat Jesus tog gesê het. Moenie vir julle skatte hier op aarde bymekaar maak waar mot en roes verniel en diewe inbreek en steel nie. Nee, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar want daar is dit veilig en dis hierdie aardse dinge wat tydelik is. Julle moet lewe vir die ewige dinge. Dit wat ewigheidswaarde het. Dis die boodskap wat die Bybel vir ons het. En as jy nou mooi gaan kyk en jy vra wanneer gaan dit wees? Het die Here Jesus ook iets daaroor gesê? Hy sê spesifiek hierso in vers 43 daai gedeelte verder aan sê hy My koms sal wees soos 'n dief in die nag. As die eienaars en die die bewoners van die huis geweet het wanneer die dief kom, dan het hulle gereed gemaak daarvoor. Maar hoe werk 'n dief? 'n Dief kom wanneer jy slaap, jy nie bewus is daarvan nie. Hy het nie vir jou 'n briefie gestuur, hy het nie vir jou aangekondig en 'n SMS gestuur gesê luister ek kom vanaand so laat nie. Hy kom skielik, hy kom onverwags. En dis wat Jesus sê een van die kenmerke van die wederkoms gaan wees. Ons gaan skoon vergeet dit amper. Daarom dat hy ons nou herinner. Kyk bietjie na die wekker. Kyk hoe laat is dit? Dis amper 12:00. My koms is naby. En jy weet nie wanneer ek kom nie. Is dit paar minute voor 12? Is dit 12 uur presies? Is dit op die kop middernag? Weet jy wanneer ek kom? Is jy gereed daarvoor? Maak jy reg daarvoor? Jesus het ook 'n paar ander verhale vertel om vir ons te herinner. Hy sê man, weet jy, dis soos 'n slaaf wat die boer aanstel. Hy het hy het hierdie werker daar op sy plaas. En hy het vir hierdie voorman gesê: "Luister, sal jy asseblief al hierdie mense versorg en vir hulle kos gee en vir hulle versorg? Kyk laat die groentes uh gepluk en ge, ge uh, nat gelei word en dat alles reg loop. Sorg vir die melk, sorg vir die vleis. Kry alles reg en sorg vir my vir my vir my werkers hier op die plaas." En hy sê en dan op 'n stadium wat het die een een uh oppasser gedoen. Nee, hierdie voorman het aan die slaap geraak. Hy het gesê: "Ag, nee wat. Hy gaan tog nie meer kom nie. Ek sien die boer kom nie terug nie." En hy het begin vergeet en hy het saam begin partytjies hou en hy het begin drink staan daar en hy het begin losbandig lewe. En die uiteinde was daartoe terwyl hy dit nie verwag het nie, skielik Toe daag die boer op en hy sien hierso, jy het nie die taak verrig wat ek jou gegee het nie. Jy het nie vir die mense gesorg hier op die plaas nie. Die werkers is onversorg. Kyk hoe gaan dit hierso. Kyk, jy het nie die werk gedoen wat ek jou gesê het nie. En dan werp hy hom uit en is die oordeel van God wat oor hierdie oppasser gekom het. Hy sê dan sal 'n ander ene hiervoor man het gesorg. En toe die boer terugkom, toe sien hy maar alles is reg. Hy het gedoen wat hy vir hom opdrag gegee het. Hy het presies gedoen wat van hom gevra is. Hy sê hierdie hierdie voorman is beloon. Hy het ewige wins gekry vir dit wat hy hier op aarde gedoen het. Hy het sy taak hier op aarde volbring. Jesus vertel 'n ander verhaal. Hy vertel ook die verhaal in dieselfde hoofstuk. Vertel hy in Matteus uh 24 dat hy sê daar was 10 meisies geweest Hulle het gewag op 'n plek vir die bruidegom se koms. Hulle was opgewonde en hulle gaan deel wees van die stoet. So op 'n stadium eh, is daar toe 'n geroep en dan hardloop hulle met hulle lampe en hulle is deel van hierdie stoet en hierdie optog uh van die bruidegom na die bruid toe. Wat wil dit sê? Jesus verduidelik eintlik. Hy sê 10 van hulle sit en wag. Daar kom die geroep. Die bruidegom is hier. Die wederkoms van die hemelse bruidegom is hier. Hy kom om sy aardse bruid op aarde te kom haal. Die oomblik het aangebreek. Hy's hier. En dan skielik ontdek 5 die helfte van hulle. Maar weet jy, dit het nou al bietjie laat na geword. My lampie se olie is nou omtrent op. My lampie het dood gegaan. Wil julle nie, ek sien party ander vyf het ekstra olie gebring. Wil julle nie 'n bietjie van julle olie gee nie? Nee sê hulle, ons het nie genoeg nie. Ons het presies net nog soveel vir ons lampies wat wat moet skyn. Vyf van hulle is op die ou end in die heerlikheid van die bruilofsaal in. Hulle deel geword van die bruilof van van die lam. Deel van die hemelse heerlikheid. Maar wat? Die ander vyf het gehardloop om Nee, hulle is nou met besigheid, met koop en verkoop. Hulle hardloop, hulle gaan gaan gaan olie koop. En toe hulle by die deur kom, toe is die deur toegesluit, toe is dit verby. Toe is dit te laat. Toe het hulle buite gebly. Hulle het nooit deel geword van die bruilofsfees nie. Jesus wil verduidelik, ons moet seker maak, ons moet betyds regmaak. Is ons vol van die olie van die Heilige Gees? Vul die Here ons lewe, het hy beheer oor ons ganse bestaan? Leef hy in ons? Is ons godsdienste werklikheid? Is ons lewe reg met God? Toe die toe die bruidegom kom, toe was party gereed, maar party was nie gereed nie. En dis wat ek en jy moet verstaan. Hoe belangrik dit is om gereed te maak, want niemand weet presies wanneer dit gaan wees nie. Jesus het dit ook verduidelik. Hy sê Weet jy selfs die engele in die hemel weet nie presies wanneer nie. Selfs ek die seun van die mens weet dit nie. Net my Vader weet dit. Hy het die tye van hierdie heelal in sy hand. Maar een ding weet ons, die tyd vir sy koms is naby. En ons moet seker maak dat ons gereed is as hy kom. Is jy gereed? Die Here praat met ons oor die tydelikheid van hierdie wêreld en dat hierdie wêreld verganklik is deur baie tekens wat daar is. Hy sê julle weet om om te weet wanneer die wanneer die reenseisoen kom of wanneer die lente kom, want julle sien die vyeboom bot en die amandelbome blom en dan weet julle Julle lees die tekens aan die vyeboom en aan die amandelboom en dan weet julle, maar julle sien die tekens om julle, maar dit maak niks in julle. Julle maak nie gereed nie. Daarom sê hy vir hulle: Kyk na die tekens van die tye. Kyk na die tekens in die groot planete heelal. Die sonsverduistering, die maanverduisteringe, die bloedmane. Kyk na hierdie tekens wat julle in die hemel sien. Dit sê vir julle hier is iets in die groot heelal aan die kom, 'n nuwe bedeling wat aan die kom is. Hy sê kyk na nou hoe die mense hier lewe. Hier is stryd, hier's gevegte. Die een nasie teen die ander, die een koninkryk teen die ander koninkryk. Julle sien die oorlog. Julle sien die gerugte van oorlog. Julle hoor elke dag stories oor die oorlog. Julle hoor hoe dit oral om julle gaan. Julle hoor van die gevegte oor die wêreld heen. 1630 biljoen dollar is in 2011 spandeer aan aan oorlog in die wêreld en sedertdien het dit net vermeerder en vermeerder. Ons leef in 'n wêreld waarin ons elke dag herinner word op die televisie en met stories oor oor onrus en een wat teen die ander in stryd en oorlog gewikkeld is. Armoede. Mense wat wat swaar kry. Wat jou herinner aan dat ons hier op aarde het ons nie alles nie. Ons verlang na 'n hemelse heerlikheid van oorvloed en waar almal alles het. Hongersnood. Dis een van die tekens van die tye. Hulle sê elke 10 sekondes sterf daar 'n kind aan ondervoeding verwante siektes. Een uit 9 kinders sterf en uh een uit 9 kinders is onder voet en op pad na 'n lewe wat besig is om na die dood te beweeg. Dis verskriklik as mens besef die omvang van hongersnood en nood in hierdie wêreld waar die mensdom al meer word en die kos al minder word en die droogtes en die ellendes al meer word en die reën en die En dan besef 'n mens net, ons is nie hier vir altyd nie. Hierdie wêreld is nie ons ewige woning nie. Ons verlang na 'n hemelse stad en 'n hemelse land en 'n beloofde land waar dit net melk en honing sal wees, oorvloed sal wees, die hemelse Kanaan. Kyk maar na alles wat onder die in die kerk aan die gang is. Hy sê daar is soveel dwaalleringe wat kom. Mense sal nie meer steur aan die gebooie van God nie. Hulle sal nie hulle hulle liefde gaan verkoel. Hulle gaan al wreder raak en hulle gaan nie omgee om te verkrag, te vermoor, te steel, dood te maak. Mense se liefde neem af. Jy kan nie die redelikheid eers verstaan rondom hierdie verkrachtings nie. Hulle liefde het totaal verkoel teenoor ander mense. Selfs teenoor die Christene is daar vervolging. Daar's tans meer vervolging onder die Christene as wat daar ooit was in die geskiedenis omdat ek 'n gelowige is, sterf ek daarvoor. Word ek vermoor en onthoof ter wille van my Christelike geloof. Verstaan ons dat die die Bybel op baie maniere vir ons wil bewus maak van die tekens wat vir ons sê hier op aarde is ons tydelik. Dis nie die volmaakte nie. Dis nog nie die hemel nie. Daar is 'n plek wat Jesus vir ons gaan berei het, 'n woonplek waar ons vir ewig in die hemel by God sal wees. En dan sê hy, dit sal nie sy kom sal nie wees voordat die evangelie verkondig is oor die hele wêreld nie. Nou in daai tyd natuurlik was die evangelie maar daar in Palestina. Dit was hier in Israel was die evangelie. Maar dit het uitgesirkel uiteindelik na Judea, Samaria en die uiteindes van die aarde. Vandag is daar nie meer 'n plek oor hierdie ganse aarde waar jy nie op TV of radio syne kan inskakel en die evangelie kan hoor nie. Dis die goeie nuus wat tans oor die hele wêreld al uitgedra word en jy kan ernstig, kan jy die evangelie hoor? So daarom is die tekens daar. Die tekens is daar dat ons moet weet daar as 'n uh, eh, As ons weer hoor van 'n aardbewing wat besig is om al erger te word en al meer voorkom oor die ganse wêreld. Hierdie wêreld skud en is tydelik. Hierdie wêreld is nie ons ewige woonplek nie. Moenie vir jou vashou aan hierdie wêreld asof dit jou jou alfa en jou omega, jou alles is nie. Ons moet weet dat hierdie aarde is tydelik. Die mense in Jesus se tyd het na die tempel verwys. Lees ons daar Mattheus 24 en dan sê, "Want wie die, hierdie 100 ton blokke, 100 ton stene van soliede marmer, die een op die ander gestapel, hierdie staan vir altyd." Dis nie waar nie in 70 na Christus het die Romeinse ryk gekom en hulle daai tempel afgebreek en daai stene wat op mekaar is verbrand en vernietig. Niks op hierdie aarde is ewig nie. Ons besef dit, ons dink aan al die hoe skielik daar 'n brand kom en hoe dit 'n hele huis in 'n oomblik in puin lê. As ons besef wat in oorlog, hoe dinge net totaal vernietig word met aardbewings, met oorstromings, met natuurampe, hoe dat hierdie wêreld net skielik totaal tot niet gaan en tot 'n einde kom en mense sterf dan besef ons net hierdie is nie ons ewige woonplek nie. Hierdie is tydelik. Die tekens van die tye sê dit vir ons. En nou is die groot vraag: is jy gereed? Here praat hier soveel tekens en hy sê maak reg, maar die vraag is: is jy gereed? Is jy gereed as Jesus kom vandag? Dink aan daardie plakkers wat ons eentyd gekry het. Miskien vandag daar op jou spieël plak om jou elke dag te herinner as ek opstaan, is ek gereed. Miskien is dit vandag dat Jesus kom. Is al my dinge in orde? Is my verhoudinge reg? Of is daar iemand met wie jy nog moet regmaak? Hoekom stel jy uit? Dink jy die weerkoms gaan nie kom nie of dink jy jy gaan vir altyd hier lewe? As die Here iemand op jou hart nou lê, gaan maak nou reg. As dit in jou eie geestelike lewe is wat nie reg is nie, maak dit nou reg. Stop die sonde, hou op met wat verkeerd is. Gaan maak reg wat nie reg is nie. Gaan maak reg met God wat nie reg is nie. Vergewe mense wat onreg aan jou gedoen het. As daar 'n onsedelike ding in jou lewe, 'n oneerlike ding in jou lewe is, 'n liefdelose ding is, Nou is die tyd om daaraan aandag te gee en dit reg te maak terwyl jy nog kan. Moenie uitstel nie. Die Here praat op soveel maniere met ons om vir ons te sê die tyd is min. Maak gereed. Ons lewe hier op aarde is tydelik en verganklik. Jy gaan nie vir ewig hier wees nie. Dink aan die ewigheid. Dink aan die lewe hierna. Of as jy so vasgevang in die aardse dinge, ons soos in Noag se tyd is jy net besig om te eet en te drink en te koop en te verkoop en te versamel. En dan op 'n dag begin dit reën en kom God se oordeel en is alles skielik verby. En die vraag is, was jy reg gewees? Die Bybelse boodskap is volhard. Volhard tot die einde toe. Dis wat hierdie hele wederkomsboodskap vir ons sê. Ja, daar kom moeilike tye, daar kom dwaallering, daar kom mense wat ons wil mislei en wat ons van die Bybel wil wegtrek en dat ons liefde laat afkoel en dat ons afvallig raak van die godsdiens en van die geloof en van die Here en van sy woord. Dis alles gevare. Moenie dat hierdie dinge jou wegtrek dat hierdie wêreld jou insluk dat dit jou tyd opneem dat jy van God en die ewigheid vergeet Daar is 'n wederkoms op hande. Is jy gereed? Wil jy nie dinge nou regmaak nie? Die boodskap van die <laughs> wederkoms is net om een ding vir ons te sê. Hoe lewe jy hier op aarde? Lewe jy asof hierdie nie ons hierdie is nie jou ewige woonplek nie en lewe jy sodat jy gereed is as hy jou kom haal na die ewige woonplek toe? So my vraag is, sal ons nie saam bid nie? en reg maak nie. Hierna dat jy alleen voor die Here op jou knieë gaan staan en met hom reg maak terwyl jy nog kan reg maak. Nou is die tyd. Môre weet ons nie van nie. Vandag om middernag kan die bassein blaas en kan die wolke oopskeer en die engelmagte deurbreek en kan hierdie wêreld se nuwe begin aanbreek met die wederkoms van Jesus. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek bely en ek erken dat ek so vasgevang is in hierdie wêreld en hierdie tydelike bestaan dat ek van U vergeet en dat ek van die ewigheid vergeet. Dat ek nie ander mense waarsku dat my eie lewe nog nie eers reg is nie. Here, maar ek kom nou na U toe om reg te maak. Hier is my hart. Here, vergewe my. Maak my hart skoon. Ek gee my lewe opnuut aan U of vir die eerste maal. Kom net in en vat die beheer en vat alles wat sondig is weg, Here Jesus. Kom reinig my van elke sonde in my lewe. Dankie dat U daarvoor aan die kruis gesterf het. Dankie Jesus dat U my verlosser is en dat U nou ook in my lewe inkom om my sonde van my los te maak en dit op U te neem en dit van my weg te vat. Heilige Gees, kom vat nou die beheer van my hele lewe. Vul my hart en maak my 'n getuie wat 'n helder skynende lig in hierdie donker wêreld sal wees. Dankie dat U my gehoor het. Amen.